ここでここで夢を見よう明日のことは忘れてさ近い未来越えてゆこう二人の影が沈む沈むオレンジになぜか泣きそうになるけど混ざる混ざる黄昏が今 River. Yeah. ここでここで夢を見よう明日のことは忘れてさ近い未来越えていこう二人の影が沈む沈むオレンジになぜか泣きそうになるけど混ざる混ざる黄昏が今 son like a home.